درود یاران همراه انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و با درس هشت از سری درس های چهار هزار لغت اساسی و مهم و کاربردی و حیاتی در انگلیسی بچه ها اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید که با subscribe کردن و فشردن آیتم notification میتونید جزء اولین نفراتی باشید که به محض انتشار یافتن کلیپ های آتی و بعدی انگلیسی مثل آب در جریان قرار خواهید گرفت و میتونید از اونها استفاده بکنید عزیزان روش تمرین و استفاده در این کلیپ خدمت شما تقدیم شده فراموش نکنید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید حتما طبق روش با این درس برخورد کنید و این کلیپ رو دقیقا و عینا به سان یک کلاس آموزشی برای خودتون در نظر داشته باشید به سان یک کلاس باهاش برخورد بکنید و دقیقا مو به مو طبق روش باهاش تمرین کنید و پیش بیایید تا تاثیر خوبی در یادگیری شما عزیزان داشته باشه بسیار خوب بپردازیم به درس هشت از سری درس های هزار لغت اساسی و مهم و حیاتی در انگلیسی real real واقعی اصل real Peter is a real gentleman. Peter is a real gentleman. Peter یعنی آقایی به نام پیتر is است a یک real واقعی gentleman gentleman یعنی جنتلمن فرد نجیب Peter is a real gentleman. پیتر یک جنتلمن واقعی است. پیتر is a real gentleman. Peter is a real gentleman. This cannot be a real diamond. This cannot be a real diamond. This یعنی این اشاره به نزدیک cannot نمیتواند be باشد یا بودن ا یک real واقعی diamond diamond یعنی الماس This cannot be a real diamond. این نمیتواند الماس اصل باشد. This cannot be a real diamond. This cannot be a real diamond. Change. Change. تغییر دادن، عوض کردن، تغییر change Do not change the subject. Don't change the subject. Do not ترکیبی است از فعل کمکی do به علاوه not برای منفی کردن و نه کردن طرف از کاری استفاده میشه. Change یعنی تغییر دادن. Do not change یا don't change یعنی تغییر نده. the THE برای اشاره به یک چیز خاص که بین گوینده و شنونده تعریف شده است و شناخته شده است subject یعنی موضوع the subject یعنی اون موضوع اون موضوع مشخص don't change یعنی تغییر نده the subject اون موضوع رو موضوعی که مثلا داریم صحبت میکنیم و عوض نکن don't change the subject موضوع را عوض نکن don't change the subject Don't change the subject. Did you notice any change? Did you notice any change? Did you از فعل کمکی did که در واقع گذشته فعل دوه برای سوالی کردن استفاده شده You شما Did you یعنی آیا شما یه کاری رو انجام دادی در گذشته Notice notice یعنی توجه داشتن یا متوجه شدن did you notice یعنی آیا متوجه شدی any هر یا هیچ change تغییر any change یعنی هر تغییری یا هیچ تغییری Did you notice any change؟ یعنی آیا متوجه هیچ تغییری شدی؟ جمله و عبارت مونینه همونطور که گفتیم باید برای یادگیری موثر و مفید خودتون طبق روش تمرین کنید روش تمرینیتون خیلی چیز عجیب غریبی نیست روش طبیعی یادگیری یک کودکه اگر میخواید اعتماد به نفس و جسارتتون برای بیان عبارتها و جملات انگلیسی در دنیای واقعی بره بالا هر مثال در این درس رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که دارید مثال و جملات رو با صدای رسا تکرار میکنید فراموش نکنید که صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید آن چیزی که خودتون گفتید رو اگر اشتباهی اشکالی در بیانتون وجود داشت میتونید اون رو پیدا بکنید و اون رو رفع بکنید که رفته رفته منجر به یادگیری موثر و مفید شما عزیزان میشه کودک هم دقیقا در روش یادگیری طبیعی زبان همین کار رو انجام میده یعنی یک کودک زبان مادریش رو که میخواد یاد بگیره خود شما وقتی که یک کودک بودید دقیقا به همین صورت زبان یاد گرفتید و زبان مادریتون رو یاد گرفتید بسیار خوب جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم Did you notice any change? آیا متوجه هیچ تغییری نشدی؟ Did you notice any change? Did you notice any change? Team, team, team, team. We are working as a team here. We are working as a team here. We are working یعنی ما داریم کار میکنیم حال استمراریه We are working. ما داریم کار میکنیم. از به عنوان A یک تیم. یک تیم. تیم با گروه یکم فرق داره. گروه ممکنه هدف خاصی رو دنبال نکنه اما تیم معمولا یک هدف خاص رو دنبال میکنه. We are working as a team. ما به عنوان یک تیم کار میکنیم. Here. اینجا. We are working as a team here. قطعا همینطوره و ما و شما تیمیم و ما هم تو تیم شما هستیم اگر واقعا میخواید یاد بگیرید توصیه دلسوزانه و صادقانه ما رو بپذیرید برای رشد اعتماد به نفس و جسارت خودتون برای یادگیری در قسمت کامنت هر مثال رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید جمله و عبارتمون رو با هم می نویسیم و تکرار می کنیم We are working as a team here ما به عنوان یک تیم اینجا کار می کنیم We are working as a team here. We are working as a team here. Jack wanted to play for his national team. Jack wanted to play for his national team. Jack یعنی یه آقایی به نام جک. Wanted گذشته یه فعل want یعنی خواستن Jack wanted Jack میخواست to play که بازی کند for برای his مال اوی آقا national یعنی ملی تیم یعنی تیم national تیم تیم ملی جمله و عبارت مونین با هم می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم Jack wanted to play for his national team جک میخواست برای تیم ملیش بازی کند Jack wanted to play for his national team. Jack wanted to play for his national team. Minute Minute دقیقه نطبرداری Minute Wait a minute, please. Wait a minute, please. wait یعنی منتظر بودن و فعل و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه wait یعنی منتظر باش ا یک minute minute یعنی دقیقه در اینجا please لطفاً wait a minute please یک دقیقه صبر کنید لطفاً wait a minute please wait a minute please It takes me 20 minutes to get to work. It takes me 20 minutes to get to work. It takes یعنی اون در بر داره اون صرف میشه براش یا اون بر میداره می به من یا برای من It takes me اون برای من در بر داره چی 20 minutes 20 دقیقه و همونطور که میبینید minutes در اینجا جمع minute و میشه 20 دقیقه to get که برسم get یعنی رسیدن to work به سر کارم جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم It takes me 20 minutes to get to work برای من 20 دقیقه طول می کشد تا به سر کار برسم It takes me 20 minutes to get to work It takes me 20 minutes to get to work best best بهترین best Stay calm and do your best Stay calm and do your best Stay یعنی ماندن و تلفظش رو اگر دقت بکنید میبینید که ابتداش ا نداره یعنی نباید بگیم stay stay stay یعنی ماندن کام یعنی آرام و همونطور که میبینید الش ناخاناست and و do انجام دادن انجام بده stay and do بمان و انجام بده your مال تو best بهترین do your best یعنی بیشترین تلاش تو بکن بهترین تلاش تو بکن stay calm and do your best آرام بمون و بهترین تلاش تو بکن ما به شما میگیم از تیم انگلیسی مثل خوردن از شما خواهش میکنیم آرام بمونید و در آرامش تمرین کنید Stay calm and do your best آرام بمان و بیشترین تلاشت را بکن Stay calm and do your best Stay calm and do your best We wish you the best of luck We wish you the best of luck. We یعنی ما wish آرزو کردن We wish یعنی ما آرزو میکنیم You برای شما the best اون بهترینه رو of luck luck یعنی بخت و اقبال best of luck یعنی بهترین شانس و اقبال We wish you the best of luck. ما بهترین اقبال رو برای شما آرزو مندیم. قطعا ما هم در تیم انگلیسی مثل خوردن برای شما بهترین اقبال رو آرزو مندیم و هیچ وقت در زندگیتون فراموش نکنید هیچ چیز شانسی و اتفاقی نیست شانس در حقیقت گره خوردن توانمندی های شما و تلاش شما با موقعیت درسته اگر میخواید خوش شانس باشید بیشتر تلاش کنید اینکه در گوشه ای بنشینید و احساس کنید که با پیشانی بلند و بخت و اقبال اتفاقی میتونید به جایی برسید این خیالی واهی بیشتر نیست به هر حال ما هم برای شما بهترین اقبال رو آرزومندیم جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم We wish you the best of luck ما بهترین اقبال را برای شما آرزو آرزومندیم We wish you the best of luck We wish you the best of luck Several several چند چندین several Several of my friends are learning English. Several of my friends are learning English. Several یعنی چندین یا چند of as my friends دوستان من Several of my friends چندین نفر یا چند تن از دوستان من are learning دارن یاد میگیرن ساختار حال استمراری فعل learn یعنی یادگیری و learning حالت آینجیشه، شه English زبان انگلیسی Several of my friends are learning English چندین نفر از دوستان من دارند انگلیسی یاد میگیرند Several of my friends are learning English Several of my friends are learning English. I have been to London several times. I have been to London several times. I have been یعنی من بوده ام to London در لندن several چندین times times حالت جمع time several times یعنی چندین بار یا چندین دفعه I have been to London من در لندن بوده ام several times چندین بار امیدوارم که شما هم لندن رفتن رو تجربه بکنید و بدون لندن رفتن از این دنیا نرید پس با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I have been to London several times من چندین بار در لندن بودم I have been to London several times I have been to London several times idea idea فکر ایده دیدگاه idea I have an idea to change the situation. I have an idea to change the situation. I have یعنی من دارم an idea یک ایده و همونطور که میدونید آرتیکل an به دلیل اینکه حرف اول از کلمه بعدش صدادار گفتاریه یعنی آی در آیدیا به همین دلیل از آرتیکل an استفاده میکنیم به جای a پس I have an idea من ایده ای دارم من یک ایده دارم تو change که تغییر دهم the situation situation یعنی موقعیت یا شرایط فعلی I have an idea to change the situation من ایده ای برای تغییر شرایط یا موقعیت دارم ما هم ایده ای برای تغییر شرایط و بهبود اوضاع شما داریم این است که انگلیسی رو خوب یاد بگیرید بهش مسلط بشید روش یادگیری بسیار ساده است چیز عجیب غریبی نیست کافی است که در قسمت کامنت از همینجا شروع کنید عبارت ها و جملات رو بنویسید با صدای رسا تکرار کنید و هنگامی که با صدای رسا تکرار می کنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید اگر اشتباهی داشتید اون رو رفع بکنید همینطور پیش برید از ابتدا شروع کنید اگر تا الان قفلت کردید هیچ اشکالی نداره اگر در بیانتون اشکال داشتید و نتونستید آنگونه که در این کلیپ بیان میشه بیان کنید هیچ مانعی نیست دوباره این کار رو انجام بدید تا زمانی که بتونید دست کم شبیه و نزدیک به نحوه بیان و تلفظ تو این کلیپ بیان بکنید و بتونید بیانتون و اسپیکینگتون رو تقویت بکنید پس جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I have an idea to change the situation من ایده ای برای تغییر شرایط یا موقعیت دارم I have an idea to change the situation I have an idea to change the situation Do you have a better idea? Do you have a better idea? Do you have یعنی آیا شما دارید a یک better better یعنی بهتر idea یعنی ایده Do you have a better idea? آیا ایده بهتری دارید؟ آیا شما واقعا برای یادگیری برای بهبود شرایط ایده بهتری دارید یا نه؟ اگر ندارید یا دارید بهترین ایده همینجاست در انگلیسی مستاب خوردن همونطور که گفتیم در قسمت تمرینات شرکت کنید و با صدای رسا بیان کنید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Do you have a better idea? آیا ایده بهتری داری؟ Do you have a better idea? Do you have a better idea? Kid کد بچه کودک شوخی کردن کد Where are the kids? Where are the kids? Where are یعنی کجا هستند Where یعنی کجا are یعنی هستند The kids Kid یعنی بچه و kids یعنی بچه ها The kids THE اشاره میکنه به اون بچه های مشخص Where are the kids بچه ها کجایند Where are the kids Where are the kids? I am just kidding you. I'm just kidding you. I am یعنی من هستم just فقط kidding کید یعنی شوخی کردن در اینجا و کیدینگ حالت آینجی فعل کید یعنی در حال شوخی کردن I'm kidding یعنی من دارم شوخی میکنم یه کاری که تداوم داره مثلا هی داره سر به سر شما میذاره بعد میگی چرا اینجوری میکنی میگید I'm kidding من دارم شوخی میکنم I'm just kidding یعنی من فقط دارم شوخی میکنم بابا جدی نگیر جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و تکرار میکنیم. I'm just kidding you من فقط دارم با تو شوخی می کنم. I'm just kidding you. I'm just kidding you. body body بدن بدنه body The human body is composed of about 60% water. The human body is composed of about 60% water. The human body human یعنی انسان body یعنی بدن The human body یعنی بدن انسان is است composed composed یعنی ترکیب شده یا تشکیل شده is composed یعنی تشکیل شده است of as about در حدود 60% پرسنت یعنی درصد 60% یعنی 60 درصد water آب The human body is composed of about 60% water بدن انسان 60 درصد از آب تشکیل شده است The human body is composed of about 60% water The human body is composed of about 60% water Rub this sun cream over your entire body. Rub the sun cream over your entire body. راب یعنی مالیدن this این sun cream cream یعنی خامه یا کرم sun cream یعنی کرم آفتاب یا ضد آفتاب over یعنی روی your مال شما entire کل body بدن rub the sun cream این کرم آفتاب یا کرم ضد آفتاب رو بمال کجا over روی your entire body روی کل بدنت rub the sun cream over your entire body این کرم ضد آفتاب را روی کل بدنت بمال rub the sun cream over your entire body rub the sun cream over your entire body Information Information اطلاعات Information We need accurate information. We need accurate information. We need یعنی ما لازم داریم. Accurate یعنی دقیق. Information اطلاعات. We need accurate information. ما به اطلاعات دقیق نیازمندیم. We need accurate information. We need accurate information. Thank you for the information. Thank you for the information. Thank یعنی سپاسگزاری کردن. You شما یا از شما. Thank you یعنی از شما ممنونم for برای the information information یعنی اطلاعات the the و با تلفظ the در اینجا به این دلیل که حرف بعدش صدادار گفتاری یعنی ای e در information به این صورت تلفظ میشه یعنی باید بگیم the نمیگیم the the information یعنی اون اطلاعات مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم thank you for the information سپاس برای اطلاعات یا اون اطلاعاتی که به من دادی جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم thank you for the information سپاس برای اطلاعات Thank you for the information. Thank you for the information. Nothing. Nothing. Hitch hitches. Nothing. Nothing happened recently. Nothing happened recently. nothing یعنی هیچ یا هیچ چیزی تلفظ th رو دقت بفرمایید زبون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سه, سه در سریا nothing nothing happened happen یعنی اتفاق افتادن و گذشتش چون فعل با قاعده است میشه happened اتفاق افتادن در زمان گذشته nothing happened هیچ چیز اتفاق افتاده در واقع میشه گفت هیچ چیز اتفاق نیفتاده کی recently recently یعنی اخیرا این اواخر nothing happened recently اخیرا هیچ اتفاقی نیفتاد nothing happened recently nothing happened recently I have nothing to say I have nothing to say. I have من دارم nothing هیچ یا هیچ چیز I have nothing یعنی من هیچ چیزی ندارم جالبه که با nothing منفی میشه I have nothing یعنی من هیچ چیزی ندارم دقت بکنید نمیتونید بگید I don't have nothing این اشتباهه بهش میگن double negative و اشتباهه I have nothing یعنی من هیچ چیز ندارم to say که بگویم say یعنی گفتن I have nothing to say من هیچ چیز برای گفتن ندارم I have nothing to say I have nothing to say ago ago پیش قبل ago 20 years ago I was a kid. 20 years ago I was a kid. 20 یعنی 20 years سالها 20 years یعنی 20 سال چرا year که به معنی سال اس گرفته چون خب طبیعتا به 20 سال داریم اشاره میکنیم در انگلیسی این ساختار رو باید توجه بکنید 20 years 20 سال ago قبل یا پیش 20 years ago 20 سال پیش یا 20 سال قبل I was من بودم I am زمان حال یعنی من هستم I was یعنی من بودم a یک kid kid یعنی بچه یا طفل کودک I was a kid من یه بچه بودم 20 years ago I was a kid 20 سال پیش من یک بچه بودم 20 years ago I was a kid 20 years ago I was a kid. I moved here about five years ago. I moved here about five years ago. I moved یعنی من جابجا جا شدم فعل move یعنی جابجا جا شدن و همونطور که میبینید دی گرفته به زمان گذشته برده شده پس طبیعتا فعل move یک فعل با است I moved من جابجا شدم نقل مکان کردم here اینجا about یعنی حدود یا درباره 5 پنج years سالها ago قبل یا پیش I moved here من به اینجا نقل مکان کردم about 5 years ago حدود 5 سال پیش یا حدود پنج سال گذشته جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم چقدر کاربردی این عبارت ها و جملات با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I moved here about five years ago من حدود پنج سال پیش به اینجا نقل مکان کردم I moved here about five years ago I moved here about five years ago lead lead رهبری کردن منجر شدن lead Emma is the right person to lead the team. Emma is the right person to lead the team. Emma یعنی خانومی به نام Emma is است The right person Right یعنی درست Person یعنی فرد The T-H-E در اینجا اشاره میکنه به اون چیز مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم مثلا طرف پرسیده اون فرد درست کیه بعد شما میگید The right person اون فرد درست یا اون فرد مناسب کیه is Emma Emma. برای اینکه چه کاری انجام بده to به این منظور lead رهبری کردن the team تیم مشخص چون از THE استفاده شده to lead the team برای رهبری کردن اون تیم مشخص اما is the right person to lead the team اما فرد درستی برای رهبری کردن تیم است اما is the right person to lead the team اما is the right person to lead the team Eating Too much may lead to sickness. Eating too much may lead to sickness. Eat یعنی خوردن. Eating در حالت ing اشاره میکنه به کلیت خوردن. Too much. تو یعنی همچنین و در اینجا برای اشاره کردن به تاکید much زیاد. Too much یعنی خیلی زیاد بیش از حد. Eating too much یعنی بیش از حد خوردن. may ممکنه lead منجر بشه to به sickness sick یعنی بیمار sickness یعنی بیماری may lead to sickness ممکنه به بیماری منجر بشه eating too much خوردن بیش از حد بله اینو همه میدونن و ما هم میدونیم اما یادگیری بیش از حد هرگز منجر به بیماری نخواهد شد و منجر به افزایش آگاهی و دانش خواهد شد فراموش نکنید طبق روش تمرین کنید در قسمت کامنت با هم بنویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم Eating too much may lead to sickness. خوردن بیش از حد ممکن است منجر به بیماری شود. Eating too much may lead to sickness. Eating too much may lead to sickness. social social اجتماعی social Are you active in social media? Are you active in social media? Are you یعنی آیا شما هستی You are یعنی شما هستی و وقتی که are میاد این ور سوالی میشه Are you آیا شما هستی Active اکتیو یعنی فعال توجه بکنید تلفظش رو اکتیو نیست اکتیو ایش بین ای و ا اکتیو یعنی فعال این در سوشال اجتماعی میدیا رسانه سوشال میدیا یعنی رسانه ها یا شبکه های اجتماعی Are you active آیا شما فعال هستید؟ این سوشال میدیا در شبکه های اجتماعی چقدر بردین این عبارت ها و جملات ای کاش همینجا تمرین کنید و یاد بگیرید Are you active in social media? آیا در شبکه های اجتماعی فعال هستی؟ Are you active in social media? Are you active in social media? Monkeys are highly social animals. Monkeys are highly social animals. Monkeys یعنی میمون ها و به کلیت میمون ها اشاره میکنه به خاطر همین اس جمع گرفته. Monkeys یعنی میمون ها are هستند highly high یعنی بالا highly یعنی به صورت بالا یا به صورت زیاد social اجتماعی animals animal یعنی حیوان animals یعنی حیوانات animal نیست animal ایش بین ای و ا social animals حیوانات اجتماعی highly social animals حیواناتی که بسیار اجتماعی هستند کیو میگه monkeys میمونها. monkeys are highly social animals میمونها ها حیوانات بسیار اجتماعی هستند monkeys are highly social animals Monkeys are highly social animals. Understand Understand فهمیدن، درک کردن، متوجه شدن. Understand Do you understand what I am saying? Do you understand what I'm saying? Do you understand یعنی آیا متوجه میشوی آیا میفهمی You understand یعنی تو متوجه میشی با دو سوالی میشه Do you understand آیا متوجه میشی آیا میفهمی What آنچه یا چه چیزی I am saying من دارم میگویم زمان حال استمراریه اون گفتنه یه مدت طول داره میکشه دیگه پس طبیعتا از حال استمراری استفاده میکنیم What I'm saying آن چیزی که من دارم میگم Do you understand آیا متوجه میشی چقدر کاربردیان انصافا این عبارت ها و جملاتی که داریم خدمت شما تقدیم میکنیم ای کاش چاشنی تمرین شما هم بهش اضافه بشه تا یک بار برای همیشه یادشون بگیرید Do you understand what I'm saying آیا متوجه میشوی من چه دارم میگویم Do you understand what I'm saying Do you understand what I'm saying Is there anyone here who understands Arabic? Is there anyone here who understands Arabic? Is there یعنی آیا وجود دارد There is یعنی وجود دارد در جایی مثلا Is there یعنی آیا وجود دارد Anyone Anyone یعنی هر فردی هر شخصی Here اینجا Who فردی که Understands بفهمه understand یعنی فهمیدن که گفتیم اس سوم شخص گرفته چرا چون فاعل در اینجا هو پس هو به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه who understands Arabic Arabic یعنی عربی is there anyone here آیا اینجا فردی وجود داره who understands Arabic اون فردی که عربی رو بدونه واقعا کسی وجود داره یا نه is there anyone here who understands Arabic آیا اینجا فردی وجود دارد که عربی بفهمد؟ Is there anyone who understands Arabic? Is there anyone who understands Arabic? Whether Whether چه خواه آیا Whether Whether or not you like it, I am going out tonight. Whether or not you like it, I'm going out tonight. Whether یعنی خواه یا چه or not یا نه or یعنی یا not برای منفی کردن whether or not یعنی چه بخوای چه نخوای چیو you like it تو خوشت بیاد whether or not you like it چه تو خوشت بیاد چه تو خوشت نیاد I'm going out من قصد دارم بروم بیرون کی tonight امشب whether or not you like it چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد I'm going out tonight من امشب دارم میرم بیرون عجب پس بدون اجازه ما میری بیرون فقط مراقب خودت باش جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Whether or not you like it, I'm going out tonight چه دوست داشته باشی یا نداشته باشی من امشب دارم به بیرون می روم Whether or not you like it, I'm going out tonight Whether or not you like it, I'm going out tonight I doubt whether this plan will work. I doubt whether this plan will work. I doubt یعنی من شک دارم من مشکوکم doubt یعنی شک داشتن و همونطور که متوجه شدید بیش ناخاناست I doubt من شک دارم whether که آیا یا خواه this plan plan یعنی برنامه یا plan will work کار خواهد کرد I doubt من مشکوکم whether this plan will work که آیا این پلن کار کنه جوابگو باشه یا نه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I doubt whether this plan will work من شک دارم که این پلن کار خواهد کرد جوابگو خواهد بود یا نه I doubt whether this plan will work. I doubt whether this plan will work. Watch Watch تماشا کردن، پاییدن، ساعت، مراقب بودن. Watch Watch your step. Watch your step Watch یعنی نگاه کن مراقب باش بپا Your مال شما Step یعنی قدم Your step یعنی قدمت قدمی که برمیداری Watch your step جلوی پاتو نگاه کن یا حواست به جلوی پات باشه چقدر کاربردیان چقدر عالی و باید توجه بفرمایید عزیزان که تی در watch ناخاناس و تلفظ نمیشه Watch your step جلو پاتو نگاه کن جلوی قدمت رو به پا حواست باشه زمین نخوری جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Watch your step جلوی پایت را به پا Watch your step Watch your step Watch your language young man Watch your language, young man. Watch یعنی بپا حواست باشه your مال شما language یعنی زبان و در اینجا آن چیزی که از دهان فرد خارج میشه رو منظورشه Watch your language یه اصطلاحه یعنی حواست باشه چی داری میگی حواست باشه چی از دهنت داره در میاد بیرون Young جوان من مرد یا آقا یا انسان Young من یعنی مرد جوان Watch your language young man مراقب حرف زدنت باش مرد جوان Watch your language young man Watch your language young man Together Together با هم با همدیگر Together Let us go together. Let's go together. Let us go یعنی به ما اجازه بده برویم بیا برویم و همونطور که متوجه شدید let us یعنی به ما اجازه بده let یعنی اجازه دادن us یعنی به ما یا ما را go رفتن در حالت مخفف let's go یعنی بیا بریم together together یعنی با همدیگه تلفظ THش زبون زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید زنبور مثلا میشه together together let's go together بیا با همدیگه بریم کجا بریم به کانال انگلیسی مثل آب خوردن و با هم انگلیسی تمرین کنیم چطوری در قسمت کامنت هر عبارت و هر جمله رو بنویسیم و با صدای رسا تکرار کنیم صدای خودمون رو ضبط کنیم و با نحوه بیان و تلفظ در کلیپ مقایسه کنیم اگر اشتباهی بود رفش کنیم با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Let's go together بیا با دیگر برویم Let's go together Let's go together They agreed to work together. They agreed to work together. They یعنی آنها agreed موافقت کردن در زمان گذشته چرا چون فعل agree یعنی موافقت کردن و در اینجا دی گرفته دی که این فعل رو به زمان گذشته برده they agreed آنها موافقت کردند to که work کار کنند together با همدیگه چقدر کار خوبی کردن ما هم با همدیگه تمرین میکنیم و کار میکنیم با هم یاد میگیریم they agreed to work together آنها توافق کردند با هم کار کنند. They agreed to work together. They agreed to work together. Follow. Follow. دنبال کردن. Follow. Follow me, please. Follow me, please. follow یعنی دنبال کردن و فعل در ابتدای جمله اومده ساختار امریه می مرا فالو می یعنی دنبال من بیا یا مرا دنبال کن پلیز لطفا فالو می پلیز لطفا دنبال من بیایید ما رو دنبال کنید شما هم انگلیسی مثل آب خوردن رو فالو کنید یعنی چی یعنی دنبال کنید پیروی کنید دنبالش بیاید و پیگیرش باشید فالو می پلیز لطفا دنبال من بیایید یا مرا دنبال کنید Follow me please Follow me please Do you follow football? Do you follow football? Do you یعنی آیا شما یه کاری رو انجام میدین کدوم کار follow دنبال کردن football یعنی فوتبال Do you follow football آیا فوتبال را دنبال میکنی Do you follow football Do you follow football Parents Parents والدین پدر و مادر Parents Be polite to your parents. Be polite to your parents. Be یعنی بودن یا شدن در ابتدای جمله اومده یعنی باش. Polite. Polite یعنی معدب یا با ادب. Be polite یعنی معدب باش. با کی؟ To در مقابله یا به نسبت your مال شما parents والدین Parents یعنی یکیشون یا مادر یا پدر parents یعنی والدین دوتاشون be polite to your parents با والدینت معدب باش. Be polite to your parents. Be polite to your parents. Do you live with your parents? Do you live with your parents? Do you live یعنی آیا شما زندگی می کنید؟ Live یعنی زندگی کردن. Do you live آیا شما زندگی می کنید with همراه با یا با your مال شما parents والدین Do you live with your parents آیا شما با والدینت زندگی می کنی؟ Do you live with your parents Do you live with your parents Stop Stop متوقف کردن توقف کردن stop stop it stop it stop یعنی متوقف کردن یا توقف کردن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه it یعنی آن و در اینجا داره اشاره میکنه به اون کاری که در حال انجامه مثلا طرف داره یه حرفای بیهوده میزنه بعد شما میگید stop it تمومش کن بس کن توجه داشته باشید در مورد تلفظ stop دقت داشته باشید بسیاری از زبان آموزا به اشتباه تلفظ میکنن استاپ در حالی که این لغت در ابتداش ا نداره stop stop it یعنی تمامش کن بس کن کافیه دیگه اون کاری که داری انجام میدی رو تمومش کن چقدر کاربردی و چقدر عالی ای کاش که در تمرینات شرکت بکنید و خوب یاد بگیرید همینجا جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت بنویسیم و با صدای رسا تکرار بکنیم Stop it تمامش کن بس کن Stop it Stop it Nobody can stop me. Nobody can stop me. Nobody یعنی هیچ فردی، هیچ کسی. Can میتواند. Stop متوقف کردن یا توقف کردن. می مرا. Nobody can هیچ کس نمیتواند یا هیچ کس میتواند که در واقع معنیش میشه هیچ کس نمیتواند stop me متوقف بکنه مرا قطعا کسی که هدفمند و با انگیزه در مسیر رسیدن به هدفهاش داره تلاش میکنه هیچ کس نمیتونه اون رو متوقف کنه شما هم قطعا از اون دسته از عزیزان هستید در مسیر رسیدن به آرزوهاتون و خواسته هاتون جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با این شعار پیش میریم Nobody can stop me هیچ کس نمی مرا متوقف کند Nobody can stop me Nobody can stop me. Face Face صورت، وجه، چهره، مواجه شدن Face Wash your face Wash your face Wash یعنی شستن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بشور your مال تو face چهره یا صورت wash your face صورتت را بشوی wash your face wash your face His face is known to many people. His face is known to many people. his face یعنی صورت اوی آقا his یعنی مال او و در مورد فرد مذکر استفاده میشه his face یعنی مثلا صورت یک آقا is known is known یعنی شناخته شده است ساختار پسیو یا مجهول his face is known صورت او شناخته شده است to در مقابله یا برای many یعنی بسیاری people افراد to many people یعنی برای بسیاری از افراد His face is known to many people چهره او برای بسیاری از افراد شناخته شده است His face is known to many people His face is known to many people anything anything هر چیزی هیچ چیزی چیزی anything. I know anything about Emma. I know anything about Emma. I know یعنی من میدانم anything هر چیزی about درباره اما خانومی به نام اما و همونطور که میبینید حرف اول از اسم خاص که در اینجا اما یک اسم خاصه باید به صورت کپتال یا بزرگ نوشته بشه I know anything من همه چیز رو میدونم about Emma در مورد اما جمله و عبارتمون اینه با هم بنویسیم و با صدای رسا تکرار کنیم I know anything about Emma من همه چیز را در مورد اما میدانم I know anything about Emma I know anything about Emma Do you want anything to eat? Do you want anything to eat? Do you want یعنی آیا شما میخواهید anything هر چیزی یا هیچ چیزی to برای eat خوردن Do you want anything آیا چیزی میخواهید to eat که بخورید جمله و عبارت بسیار کاربردیه همینجا یادش میگیریم در تمرین شرکت میکنیم Do you want anything to eat? آیا چیزی برای خوردن می خواهید؟ Do you want anything to eat? Do you want anything to eat? Create Create ساختن، خلق کردن، ایجاد کردن Create We believe that God created the world. We believe that God created the world. We ما believe باور داریم یا اعتقاد داریم that که God God با جی بزرگ اشاره میکنه به خداوند یکتا created گذشته فعل create یعنی خلق کرد در زمان گذشته the the برای اشاره به یک چیزی که یه دونه ازش در دنیا وجود داره یکی از کاربرداش همینه world یعنی جهان we believe that God created the world ما باور داریم که خداوند جهان را خلق کرد we believe that God created the world we believe that God created the world The new hotel is expected to create 200 jobs. The new hotel is expected to create 200 jobs. The new hotel یعنی اون هتل جدید اون هتل جدید و مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم is expected expect یعنی انتظار داشتن is expected یعنی انتظار میره ساختار مجهول داره is expected to create که بسازد که خلق بکند 200 دویست jobs شغل ها 200 jobs یعنی 200 تا شغل The new hotel is expected to create 200 jobs انتظار می رود هتل جدید 200 شغل ایجاد کند The new hotel is expected to create 200 jobs. The new hotel is expected to create 200 jobs. Public Public Umumi Public You can use public transportation. You can use public transportation. You can شما می توانید use استفاده کردن public عمومی transportation حمل و نقل public transportation یعنی حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس، مترو، قطار و از این دست You can use public transportation. شما می توانید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید. You can use public transportation. You can use public transportation. Here is a public place. Here is a public place. Here یعنی اینجا is است a یک public عمومی place مکان a public place یعنی یک مکان عمومی Here is a public place اینجا یک مکان عمومی است Here is a public place. Here is a public place. Already. Already. قبلا در حال حاضر تا کنون همکنون. Already. It is already nine o'clock. It's already 9 o'clock. It is یعنی آن است. اشاره داره میکنه به اون چیزی که میخواد صحبت بکنه. Already در حال حاضر 9 9 o'clock یعنی رأس ساعت 9 9. It's already 9 o'clock. الان در حال حاضر ساعت 9 است. It's already 9 o'clock. It's already 9 o'clock. The food is already on the table. The food is already on the table. The food یعنی اون غذاه اون غذای مشخص از THE استفاده کرده is است already در حال حاضر on روی the table the table یعنی اون میز مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم the food is already on the table غذا همکنون روی میز است. The food is already on the table. The food is already on the table. Speak. Speak. صحبت کردن. Speak. May I speak to you for a minute? May I speak to you for a minute? May I یعنی آیا ممکنه که من یه کاری رو انجام بدم I may یعنی من ممکنه یه کاری رو انجام بدم و وقتی که may میاد ور سوالی میشه may I آیا ممکنه من speak صحبت بکنم speak یعنی صحبت کردن بسیاری از زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن و میشه گفت 99 درصد زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن تلفظ درست اسپیک و اسپیک اشتباه عزیزان اسپیکینگ نیست speaking و speak یعنی صحبت کردن may I speak آیا ممکنه صحبت بکنم to you با شما for به مدت یا برای a minute یک دقیقه for a minute یعنی به مدت یک دقیقه may I speak to you آیا میشه با شما صحبت بکنم for a minute به مدت یک دقیقه چقدر کار چقدر عالی ای کاش ای کاش ای کاش همتون در تمرینات شرکت کنید و همین عبارت ها و همین جملات رو همین جا یادش بگیرید یک بار برای همیشه یادگیری عمیق رو سرلوحه تمرینات خودتون قرار بدید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسات تکرار می کنیم صدای خودمون رو ضبط می کنیم با موبایلمون و مقایسه می کنیم با نحوه بیان و تلفظ در این درس May I speak to you for a minute آیا ممکن است به مدت یک دقیقه با شما صحبت کنم؟ May I speak to you for a minute? May I speak to you for a minute? Can you speak English fluently? Can you speak English fluently? Can you یعنی آیا شما می توانید speak صحبت بکنید English English یعنی زبان انگلیسی fluently fluent یعنی روان fluently یعنی به حالت روان یا به روانی Can you speak English fluently? آیا شما می توانید انگلیسی را به صورت روان صحبت کنید؟ Can you speak English fluently? Can you speak English fluently? others others دیگران others some people are smarter than others some people are smarter than others some یعنی برخی یا بعضی people افراد are هستند smarter smart یعنی هوشمند یا باهوش smarter یعنی باهوشتر than در مقایسه با یا در مقابل others دیگران smarter than others یعنی باهوشتر از دیگران some people are smarter than others بعضی از مردم از دیگران باهوشترند some people are smarter than others some people are smarter than others You should not expect others to do your work for you. You shouldn't expect others to do your work for you. You should not یا به صورت مخفف You shouldn't یعنی تو نباید expect انتظار داشته باشی others که دیگران یا دیگران to do که انجام بدهند your work کار شما for you برای تو You shouldn't expect others تو نباید از دیگران انتظار داشته باشی To do your work for you که کارتون رو براتون انجام بدن قطعا هیچ کس مسئول زندگی ما نیست ما ایم که مسئول زندگیمون هستیم ما ایم که مدیر زندگیمون هستیم ای کاش این آگاهی در همه ما به وجود بیاد که بدونیم ایم که میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم از همینجا شروع کنیم با یادگیری انگلیسی همین جمله و همین عبارت رو با هم در کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم You shouldn't expect others to do your work for you. نباید انتظار داشته باشید دیگران کار شما را برایتان انجام دهند. You shouldn't expect others to do your work for you. You shouldn't expect others to do your work for you. Read Read خواندن Read I want something to read. I want something to read. I want یعنی من میخواهم something چیزی to read برای خواندن I want something to read من چیزی خواهم که بخوانم I want something to read I want something to read Read this sentence out loud. Read the sentence out loud. read یعنی خواندن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی بخوان this in sentence جمله out یعنی بیرون loud یعنی با صدای رسا out loud یعنی با صدای رسا read the sentence یعنی این جمله رو بخون out loud با صدای رسا ما به شما میگیم عزیزان در کنار تمریناتتون و نوشتن از روی جملات و ها با صدای رسا یعنی out loud بخونید جملات رو و صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید بارها داریم تکرار میکنیم چون راه یادگیریتون همینه راه طبیعی یادگیری هر زبانی همینه و دقیقا هر کودکی هم از همین روش زبان رو یاد میگیره خود شما زبان مادریتون رو دقیقا به همین صورت یاد گرفتید جمله و عبارتمون اینه با هم مینویسیم و تکرار میکنیم Read the sentence out loud این جمله را با صدای رسا بخوانید. Read the sentence out loud. Read the sentence out loud. Level Level سطح پایه Level You are not on my level. You are not on my level. You are not یعنی تو نیستی. You are یعنی تو هستی. You are not یعنی تو نیستی. On در my level. My level یعنی سطح من. You are not on my level. تو در سطح من نیستی. You are not on my level. You are not on my level. Chess requires a high level of concentration. Chess requires a high level of concentration. Chess یعنی شطرنج requires یعنی نیاز دارد اس سوم شخص رو مشاهده میکنید بعد از فعل require یعنی نیاز داشتن لازم داشتن a high level یک سطح بالا of از concentration یعنی تمرکز Chess requires a high level of concentration. شطرنج به سطح بالایی از تمرکز نیاز دارد. Chess requires a high level of concentration. Chess requires a high level of concentration. Allow Allow اجازه دادن Allow Allow yourself to be a better person. Allow yourself to be a better person. Allow یعنی اجازه بده. Yourself به خودت. To be که باشی a یک better بهتر person. Be a better person یعنی فرد بهتری باش. شخص بهتری باش. Allow yourself به خودت اجازه بده. to be a better person که فرد بهتری باشی چجوری واقعا میشه به خودمون اجازه بدیم که فرد بهتری باشیم دوستان یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید برای اینکه فرد بهتری باشید یادگیری و افزایش آگاهی تونه چطور با شرکت کردن در تمرینات انگلیسی مثل آب خوردن یکی از ساده ترین کارها رو میتونید انجام بدید برای اینکه اجازه بدید به خودتون که فرد بهتری بشید از رهگذر بهبود و افزایش دانش Allow yourself to be a better person. به خودت اجازه بده که فرد بهتری باشی. Allow yourself to be a better person. Allow yourself to be a better person. Do you allow me to sit here Do you allow me to sit here? Do you allow یعنی آیا اجازه می دهی می به من یا مرا to که sit بنشینم sit یعنی نشستن here اینجا Do you allow me یعنی اجازه میدی to که مثلا فلان کار رو بکنم sit here اینجا بنشینم خیلی کاربردی این یعنی عبارت ها و جملات در قسمت کامنت می نویسیم و با هم تکرار می کنیم Do you allow me to sit here? آیا به من اجازه می دهید اینجا بنشینم؟ Do you allow me to sit here? Do you allow me to sit here? add add اضافه کردن add Please add some sugar to this coffee. Please add some sugar to this coffee. Please یعنی لطفاً add اضافه کردن some مقداری یا برخی sugar sugar یعنی شکر to به this این کافی قهوه this coffee این قهوه please add لطفاً اضافه کنید پس تلفظ درستش added نیست add یکی از دیهاش خونده میشه some sugar مقداری شکر please add some sugar to this coffee لطفا کمی شکر به این قهوه اضافه کنید please add some sugar to this coffee please add some sugar to this coffee Garlic can add flavor to your food. Garlic can add flavor to your food. garlic یعنی سیر سیر رو که میشناسید سیر یا پیاز garlic یا سیر منبع سلامتیه درسته شاید کمی بدبو باشه اما منبع سلامتی منبع بسیاری از داروهاست garlic کن garlic، سیر کن میتونه اد اضافه کنه flavor flavor یعنی تعم، to به your food غذای شما garlic can add flavor سیر میتواند طعم اضافه کند to your food به غذای شما garlic can add flavor to your food سیر میتواند طعم به غذای شما اضافه کند garlic can add flavor to your food Garlic can add flavor to your food. Office Office دفتر اداره Office This office is my workplace. This office is my workplace. This in office دفتر یا اداره is است my مال من work کار place محل workplace یعنی محل کار This office is my workplace این دفتر محل کار من است This office is my workplace This office is my workplace Where is the post office? Where is the post office? Where یعنی کجا یا جایی که is است the THE برای اشاره به اون جای مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم POST یعنی پست OFFICE دفتر یا اداره POST OFFICE یعنی دفتر پست یا اداره پست Where is the post office? دفتر پست یا اداره پست کجاست؟ Where is the post office? Where is the post office? spend spend خرج کردن صرف کردن گذراندن spend You are spending too much. You are spending too much. You are spending. تو داری خرج میکنی. صرف میکنی. Too much. Too much یعنی بیش از حد. You are spending too much. تو داری بیش از حد یا خیلی زیاد خرج میکنی مثلا زمانت رو داری صرف میکنی یا پولت رو داری خرج میکنی You are spending too much تو داری بیش از حد خرج میکنی You are spending too much You are spending too much How did you spend your free time? How did you spend your free time? How چگونه did گذشته do و در اینجا برای سوالی کردن you شما spend خرج کردن یا صرف کردن your مال شما free آزاد یا رایگان time زمان Free time یعنی زمان فراغت یا اوقات فراغت جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم How did you spend your free time? اوقات فراغت خودت را چطور صرف کردی؟ How did you spend your free time? How did you spend your free time? Door Door در درب Door Would you please close the door? Would you please close the door? Would you please یعنی لطفا میشه این کار رو انجام بدید چقدر معدبانه است Close یعنی بستن The door THE اشاره میکنه به اون در مشخص مثلا در اتاق Would you please close آیا میشه لطفا ببندی The door اون دره رو چقدر عالی و چقدر معدبانه و چقدر کاربردی ای کاش همینجا یادش بگیریم با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Would you please close the door? آیا می شود لطفا درب را ببندید؟ Would you please close the door? Would you please close the door? Come in. The door is open. Come in. The door is open. Come یعنی آمدن. In داخل. Come in. بیایید داخل یا بیا داخل. The door اون دره یا در مشخص مثلا در اتاق در دفتر is open باز است. The door is open. دره بازه. Come in. The door is open. بیایید داخل. در باز است. Come in. The door is open. Come in, the door is open. Health Health سلامت سلامتی Health Thanks God, I am in excellent health. Thanks God, I'm in excellent health. Thanks God یعنی خدا را سپاس. از خدا ممنونم. خدایا شکرت. I am من هستم in در excellent یعنی عالی health سلامت یا سلامتی excellent health یعنی سلامت عالی یا سلامت خیلی خوب Thanks God خدا را سپاس I'm in excellent health من در سلامت عالی هستم امیدواریم که شما هم در سلامت عالی باشید تندرست و خرسند باشید جمله و عبارتمون اینه برای سپاسگزاری از خداوند همین جمله و همین عبارت رو در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Thanks God I'm in excellent health خدا را سپاس من در سلامت عالی هستم Thanks God I'm in excellent health Thanks God, I'm in excellent health. Eating vegetables is good for your health. Eating vegetables is good for your health. Eating یعنی خوردن. Vegetables یعنی سبزیجات. Good for your health. خوب یا مناسب برای سلامتی شما. Eating vegetables is good for your health. خوردن سبزیجات برای سلامتیت خوب است. Eating vegetables is good for your health. Eating vegetables is good for your health. Person Person شخص فرد Person I am not the person I used to be. I'm not the person I used to be. I am not یا I'm not یعنی من نیستم the person اون فرد یا اون شخص I used to یعنی من قبلا یه کاری رو میکردم ولی الان دیگه نمیکنم I used to be یعنی اون چیزی که قبلا بودم I'm not the person I used to be من آن فردی که قبلا بودم نیستم I'm not the person I used to be I'm not the person I used to be Who is the person in charge? Who is the person in charge? Who is یعنی چه فردی است؟ کیه؟ The person اون فرد مشخص in charge in charge یه اصطلاحه یعنی اون فردی که در مسئولیت یعنی مسئولیت به عهدهشه the person in charge یعنی اون فردی که مسئولیت به عهده اونه who is the person in charge فرد مسئول کیست فرد پاسخگو کیست who is the person in charge who is the person in charge art art هنر art art and English are my best subjects. Art and English are my best subjects. Art یعنی هنر and English و انگلیسی are هستند my best بهترین من subjects. Subject یعنی موضوع subjects یعنی موضوعات. Art and English are my best subjects. هنر و انگلیسی بهترین موضوعات مورد علاقه من هستند. Art and English are my best subjects Art and English are my best subjects What is your favorite kind of art? What's your favorite kind of art? What is یعنی چه است your favorite مورد علاقه شما kind نوع یا مهربان در اینجا به معنی نوع of art kind of art یعنی نوع هنر اون نوع هنری که دوست دارید و میخواد بپرسه What's your favorite kind of art؟ نوع هنر مورد علاقه شما چیست؟ What's your favorite kind of art؟ What's your favorite kind of art؟ Sure Sure مطمئن شدن اطمینان حاصل کردن Sure. Are you sure about what you said? Are you sure about what you said? Are you sure یعنی آیا شما مطمئنی و sure یعنی مطمئن بودن یا اطمینان حاصل کردن Are you sure یعنی آیا شما مطمئنی about در مورد what آنچه یا چه you شما said said گذشته فعل say یعنی گفتن در زمان گذشته What you said یعنی آنچه که شما گفتید Are you sure about what you said? آیا در مورد چیزی که گفتی مطمئنی؟ Are you sure about what you said? Are you sure about what you said? I am not really sure. I'm not really sure. I'm not یعنی من نیستم really واقعا sure مطمئن یا مطمئن بودن I'm not really sure من واقعا مطمئن نیستم I'm not really sure I'm not really sure war war جنگ war Nobody likes war. Nobody likes war. Nobody یعنی هیچ فردی. Anybody یعنی هر فردی. Nobody یعنی هیچ فردی. هیچ شخصی. Likes لایک like یعنی دوست داشتن و در اینجا نقش فعل رو داره. چرا اس سوم شخص گرفته؟ چون nobody در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه. Nobody likes. هیچ کس دوست نداره. War جنگ بله هیچ کس جنگ رو دوست نداره. Nobody likes war هیچ کس جنگ را دوست ندارد. Nobody likes war. Nobody likes war. War is something to avoid. War is something to avoid. War is something جنگ چیزیه که to avoid باید از اون اجتناب کرد یا از اون دوری کرد avoid یعنی اجتناب کردن یا دوری کردن war is something to avoid جنگ چیزی است که باید از آن اجتناب کرد war is something to avoid war is something to avoid خدا قوت دم شما گرم آفرین بر شما که طبق روش تمرین کردید آفرین بر شما که هر جمله و هر عبارت رو نوشتید با صدای رسات تکرار کردید و صدای خودتون و بیان خودتون رو ضبط کردید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کردید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفع بکنید در واقع روش طبیعی یادگیری توسط یک کودک که زبان مادریش رو یاد میگیره و در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده میکنید حتما نوت برداری بکنید و طبق روش تمرین بکنید تا زحماتتون به سمر بنشینه و موثر و مفید بتونید از این درس ها و از این کلاس های آموزشی استفاده بکنید ما هم بی نهایت از شما سپاسگزاریم بابت همراهیتون بابت حمایت های بیدریقتون آرزوی ما برای شما چیزی نیست غیر از تندرستی و خورسندی و شادکامی در هر کجای دنیا که هستید